Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto che ultimamente è super super chiacchierato. Si tratta dell'Ove Smile Detox della Mercy Andy, che è un sbiancante, trattamento sbiancante da 14 giorni per i denti. È in vendita da Sephora a 19,90 mm, euro. Il trattamento è fatto da 14 giorni, quindi sono, vi faccio vedere, sono 14 di queste bustine eccole qui a me ne sono rimaste 4 4 ma una devo ancora farla oggi quindi ok e ho tenuto anche tutte quelle vuote per farvi vedere che l'ho davvero fatto sono tutte vuote oltretutto hanno anche un bel profumo, un buon profumo di menta allora ehm, intanto come si applica questa bustina si va aperta, si mette in bocca, si fanno degli sciacqui continui per 10-15 minuti, dopodiché si, eh, stando attenta magari a far passare bene l'olio in tutte le parti delle bocche dei denti, si risciacqua e si è a posto. E contiene il 99% di ingredienti di origine vegetale, quindi se accidentalmente le ingerite un pochino non succede assolutamente niente gli ingredienti sono l'olio di cocco il carbone, il polvere di carbone vegetale e aroma in questo caso l'aroma di menta che è davvero molto fresco rimettiamoli via perché vi parlo di altro ehm, alcune, tante persone ne stanno parlando ultimamente e, ehm, e gliel'hanno mandato la ditta il mio è una recensione invece completamente imparziale perché è stato acquistato in questo caso me l'ha regalato mia mamma per il mio compleanno quindi oltretutto grazie mamma e cosa dire è fatta in Francia con il 99% di eh, ingredienti d'origine naturale l'ho detto alcune persone dicono che effettivamente 19,90€ per dell'olio di cocco è troppo caro ehm, può anche essere, ma voi avete provato a fare degli sciacqui con solo l'olio di cocco nat naturale? fa un po' schifo, ve lo assicuro, però provateci, alla fine è olio di cocco. Riprendiamo un'antica tradizione che è l'oil pulling, quindi la pulizia con l'olio. Se vi aspettate miracoli per lo sbiancamento dei denti, non lo fa. Però nel mio caso, ad esempio, io ho dei denti e soprattutto le gengive molto sensibili. Io non posso fare lo sbiancamento professionale dal dentista perché vado a irritare troppo le gengive, e oltretutto sono così delicate che non posso neanche usare sapete quelle strisce che c'è in farmacia eh, striscette da applicare sui denti da tenere mezz'ora ecco no vanno a irritarmele troppo e oltretutto tendono a sanguinarmi ogni volta che lavo i denti con lo spazzolino mh, mm, con le setole ho risolto con lo spazzolino ad esempio e con le setole in silicone ma è un problema sembra una cosa strana ma è un problema molto comune quindi questo trattamento sbiancante che alla fine ti va a guardate, che alla fine va a mm, rimuovere intanto le impurità in mezzo ai denti non in mezzo ai denti, tra i denti e poi li sentite subito più eh, più lisci, più senza impurità, senza niente, davvero eh, è valido, ma io lo trovo molto valido e sbianca leggermente i denti, questo sì, un, un grado di colore, non fa quei miracoli da trattamento professionale, ma è comunque sì un'alternativa naturale. Ad esempio, eh, parlano anche di trattamenti naturali sbiancanti col bicarbonato e limone, ma per me è sempre troppo aggressivo perché il bicarbonato va a grattare. Quindi ho trovato un'alternativa che uno è gustosa perché 10 minuti la metto in bocca 10 minuti, io ogni tanto che faccio sono lì, faccio altro, quindi proprio ce li ho 10 minuti al giorno. Poi io ve lo straconsiglio, davvero, e credo che sia davvero valido nel mio caso, ma come in tanti altri casi, anche eh, da fare ad esempio come trattamento ogni 2-3 mesi, perché va a pulire bene i denti, è adatto a chi non riesce a fare ad esempio li, mm, la pulizia professionale del dentista come nel mio caso, è mm, una novità sì, ma di, è una novità in questo caso, ma di una tecnica che è già usata da tanto tempo, l'oil pulling, quindi perché no? Io vi consiglio di provarli, oltretutto con gli sconti da Sephora provate a usarlo scontato, secondo me non tornate indietro, questa ovviamente era la mia recensione personale, ma mi trovo davvero molto bene. Grazie per avermi fatto provare e sì, lo stra stra consiglio. È disponibile in tre varianti di aroma, liquirizia, frutti rossi o menta. A me piace davvero molto la menta e fatemi sapere se l'avete provato, come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrai avvisato quando carico un altro video. E alla prossima, ciao! Toc toc, ci siete ancora? Mi stavo dimenticando di dirvi una cosa che avevo notato ed è che secondo me è buffina. E leggendo le varie indicazioni che sono in francese ma sono semplici anche da capire, eh, è scritto in modo anche buffo, carino. Avete presente i prodotti da Lush che sono sempre descritti in questo modo simpatico? Ci assomiglia davvero tanto, quindi se amate i prodotti da Lush sono sicura che vi piacerà tanto anche questo. Ciao, questa volta per davvero!